cierra los ojos, te trajo al lugar que siempre quisiste que te trajera. Yo sé que para ti la cultura de otros lados del mundo es muy importante. Y después de muchos años de ahorro, te pude traer al que siempre quisiste venir. Un monumento al amor como que siento por ti. Mi amor, te presento a Mahal. No sabemos cómo si llegamos al Mahal de verdad. Estamos yendo al Parque Jaime Duque. ¿Todos? Y el resto ya nos están esperando ya. El Parque Jaime Duque es un parque a toda la vida de los bogotanos. Es raro como es Es muy raro. Se logrado entender bien la idea. Este señor, Jaime Duque, era un piloto, él conoció a todo el mundo y estaba obsesionado con que toda la gente de su país pudiera conocer un, lugar de la calidad de otros lugares del mundo y al mismo tiempo como conocer en un solo lugar todo el mundo. Yo voy de paseo y yo dije, pero que solo hoy. <laughs> aquí para comprar las boletas. Vamos a comprar el número 2. Ese es el tren donde nos subimos inicialmente, el que nos hizo todo el recorrido por el parque, como para tener una idea de qué hay en el lugar. El recorrido dura como 25 minutos y dan algunos datos curiosos acerca de qué cosa hay en el parque. Ya que tomamos el trencito justo. Pero en la zona de cafetería. Todos nos decidimos por perro caliente. Bueno, vamos entonces a caminar porque tenemos menos como 4 horas tiene recuerdos terroríficos de Jaime Duque en su infancia. El tipo que hablaba en el telecito decía que... Cuando la pelota se cayera era el día que se iba a correr. el mundo. pero yo en serio, de profesor de colegio, yo traía mi estudiante O sea, a siempre me traía. Sí, pues <laughs> ¡Hágale, hágale! Hay unas cosas flotando. El hecho? Miren este monstruo tan espectacular. Y miren a Catalina. Esto se supone que es como una culebra, la verdad, creo. yo Corazón. Ahí <laughs> interior de una culebra. Pulmón derecho. Pulmón. Corazón. El testículo. Y el otro está acá. Aquí hay uno y allá hay otro. Bueno, tú se fue corriendo que para que veamos la proporción. Por lo que estamos mirando aquí, este es el equivalente al Coloso de Rodas. Aquí estamos en lo de las eh, siete maravillas del mundo, claro. con los mismos 360 grados puedas ver los jardines colgantes de Babilonia, estas que no sé dónde son, las pirámides de Egipto, que están ahí, <laughs> el Taj Mahal, eh, haciéndole sombra o digamos en la misma perspectiva que está el faro Alejandría, la estatua de Zeus del Coloso de Rodas. Y adentro el dinosaurio, ¡hay dinosaurios! Seguimos, allá está mi hermana tomando fotos. Son este Gosario, claramente. Y por acá está el resto. Ya se metieron ahora en esta cabeza de dinosaurio. llegamos más o menos a las 11 de la mañana y ya van a ser las 6 y media de la tarde. Ya van a cerrar el parque, que ya pronto nos vamos. Parece la mascota, bebé.